Добрый день, уважаемые зрители! Может просто попутчик, который зашел посмотреть этот видос, что для тебя может быть интересного. А я знаю, ты постоянно что-то ищешь для себя, чтобы во что-то поиграть, убить время и может просто что-то ради интереса. Ты смотришь там у посторонних э, разработчиков там и других иностранных компаний. А я знаю, тебя такие игры, может быть, заинтересуют, может даже ты захочешь сыграть. Поэтому все ссылочку я оставлю в описании, но название я тебе скажу Closers. А если переводя на русский, то доводчики. Как это понять, я не знаю. Я хоть играю уже второй день и до сих пор понять не могу, потому что тут постоянно борьба с монстрами ты находишься как бы в реальном мире, то есть вот в нашем современном мире, только тут, конечно, с кем они воюют, это, наверное, инопланетяне, потому что вся игра находится в английской версии, и в русской, к сожалению, нет. Если ты попытаешься что-то, ну, если у тебя хотя бы знание английского языка, хотя бы базовые присутствуют, то для тебя здесь ничего не составит труда сыграть в нее, да, поэтому я тебе ее сейчас все расскажу, покажу и даже сыграем с тобой пару миссий. И смотря по лайкам, по комментариям под видео, как она будет хорошо идти или нет, мы продолжим дальше. А хотя в планах я сниму еще пару серий по этой игре, потому что она мне очень сильно понравилась. Как видно по, ему, по моему уровню. ТВ, 22 уровень, а мы начинаем. Хочу предупредить, тут корейцы. Если ты против азиатов, то можешь сворачивать видео и идти дальше искать. Ну а я хочу тебе показать, рассказать, и мне будет мало. Конечно, интересно, но и обидно с одной стороны, что... Мысли видел? Да, голоса прикольные, да? когда ты идешь уже вот по такому диалогу, то уже, естественно, голосов нет. Твоя смерть, дорогой! А, ну если ты что-то против имеешь корейцев, а, э, там китайцев, японцев, то иди, я тебя не я не собираюсь кого-то уговаривать, э, там, доказывать свою точку зрения, что вот наоборот это хорошо, все так и должно быть. Нет, я никого не заставляю, ничто не буду там утверждать обратно будет прям до судорогов, там, конвульсий, я не буду ничего из этого делать. Нет. Если что-то нравится, ты, пожалуйста, делай, что хочешь. Ну, а я рассказываю, показываю. Поэтому хочешь смотреть, хочешь идти. Ну, я тебе раз да. Ну что ж, а мы начинаем, как видишь, я уже иду по, по скиллам, потому что тут их тоже очень надо, кстати. Наконец-то. Да ладно. Да, тут собираешь различные сеты, тебе дают различные плюшки. Ну, во многих играх, конечно, такое встретишь, но здесь это очень. Кстати, очень надо будет. Так, с некоторыми вещами я, если честно, сам тоже мало понял понимаю. Вот, вот так. вот- 성 특경대 송은이야 Да, вот это самая корейка. и- Корей... Корейцы и есть. Корейка. Да. 끝났으면 낮잠 좀 잘게 Если кто не понял, она жалуется на то, что уже устал. 일단 먹고 봐요 먹는 게 남는 거니까 Но мы с тобой 또 오세요 пропустим, потому что мы с тобой 이리 오세요. мало что из 여기 этого 만날 수 поймем. 있어요 Потом на определенных уровнях тебе открываются ачивки. Ты их принимаешь. Так. А вот. Сзади еще у тебя задание. 대박 찬스예요 어 아마도 아, 또 이용해 주세요 Че? Ладно, с тобой мы по- попозже разберемся. 신비한 2차원 물질을 물질과 이, 이상한 게 나와도 화내지 마세요. Что тебе не нравится? Британия. Купить. Купить. 두근두근 두근두근. если у тебя хотя бы, если ты знаток прям английского, то я буду специально сейчас останавливаться, чтобы ты почитал, может даже что-то сделал. Но если переведешь, то переведешь. А? Я, если честно, плохо знаю сам английский, поэтому не могу тебе обещать того, что будет здесь. Прям точнейший перевод всего того, что здесь написано, нет. Я не настолько знаю его, поэтому начнем. Тут также присутствуют еще рекорды по прохождению локации. 어디 한번 해볼까? Скрилиш 2.28. Сейчас я попробую побить его рекорд. А я тоже Мне нравится здесь на рекорды Очень проходил быстро. А? Если много я там теперь Даже вот такие бои уже 끝도 없이 나오네. 차! 한 발은 맞겠지. будет все плохо. Будет попажо. Попобой. Я А надо успеть наконец. 된다. Уже. 한 발은 맞겠지? 상대가 안 되는데. 빵! Два, два, две, три. Ты сам все видел. Тут даже говорить не надо. Я только что на твоих глазах побил рекорд. На целых шесть. 보급품 있어. 유료지만. Только что на целых шесть секунд. Я побил рекорд карты. Сейчас, кстати, зайдем на место туда, куда надо, и улучшим. Покажу даже. Пока-пока. И я думаю, что я тебе еще даже пару миссий, даже еще одну-две миссии я выполню. Но, естественно, мы посмотрим по тому, как Естественно, эта миссия пойдет. Если будет также две минуты, то засниму еще одну серию. Ну, не то, что серию, а продолжу. Но ну, я не буду вам весь этот текст, потому что он слишком нудный. Командор звука, командир звука, что-то майн now more. Will you do me a favor and s да, 임무 мы, 수고하십시오. пожалуйста, меня 충성. просто Заставляй. 벌처스는 언제나 고객님 Вот этого засранца, кстати, вы спасете во время <laughs> там одной 물- локации, когда будете защищать ее. 또 이용해 아이고. 주십시오. 하하하. 어이구. Кстати, я вам хотел показать, где это все крафтится. А, не, улучшение. Крафт вижу. Говорю. Так, вот. вот это оружие я буду улучшать. Так, семерка. Success! Давай один раз попробуем. У меня как раз их две штуки. О, нормально. А, даже во. Нет просто так получается потратил. Так. Ну вот, теперь вот это намного лучше и сильнее. Только мы должны сейчас будем поменять кое-какие характеристики у нее. Понятно? Да ладно! Я только что понизил свое оружие. Нет! Да ладно. Вот видите, к чему все приводит. Если не знаете ничего, вот даже толком не можете разобраться, то лучше не лезьте. Не лезьте туда, куда не надо. А то будете вот так же, как и я. А что это такое? И бац, понизите оружие в силе. А, блин. Вот эту штучку дайте. Давай улучшим ее хотя бы. Ах. Вот. Поэтому, если вы что-то не знаете, не лезьте, не, не химичьте. Лучше один раз улучшить как надо. И у вас оружие будет при этом нормально. то, что я что-то напортачил и просто так испортил оружие. 대충대충 하자고. Все, молодец. Кунасмё, дача включалки. Ладно, давайте еще одну. Так. В смысле, я эту локацию быстро проходил. Я быстрее, чем вот этот это время. Вот смотрите, 3.06, да? 자, 자, 차례대로 줄 서라고. 3.06 было. Сейчас я пройду еще быстрее. Я вам отвечаю, я ее пройду. Не только быстро. а Настолько быстро, что даже я не пойму, что да, я проходил это. 차! 차! 된다. Идём Чё? в рекорд. 쏜다. Мы должны выиграть этот Чё? рекорд. Если мы его не пройдем так быстро, как 자, просто ну, 한 발은 맞겠지. 쏜다. 아닌가? так 된다. 한 발은 맞겠지. 된다. что вам еще рассказать-то про нее? 차! Как толком-то вы все и так видите. 된다. 차! 쏜다. 차! 쏜다. Ну, давай. 차! Быстро, быстро. 역시 이 몸이지. Вот, две минуты. За две минуты девять секунд. Я на целых... На целую минуту. Не, давайте посчитаем. 3.06. А я за 2.09. Это значит, я за 57 секунд закончил миссию. Представляете, как быстро? За 57 секунд. Нет. 임무 수고했어. Ну все, вот это продаем нахер. 충성. 잘 가. Возвращаемся. И думаю, на этом мы будем заканчивать. Потому что я так понимаю, вам все равно это будет меньше интересно, как я дальше проходил. Потому что я больше люблю, когда кто-то проходит миссии сам, видит, как это проходится, сам ощущает. А не когда видишь это... А не когда это видишь сам по монитору. 반가워. 대충대충 하자. 또 보자고. пока, пока. Так, сейчас проходимся, отдаем все задания и будем на это. То 이용해 주십시오. э э как смешно. Детям. А, вот, тут также дается задание ежедневочное, которые если вы сделаете их в течение вот своего дня и ровно 12 часов по корейскому времени время будет, ну, все ваши задания попросту аннулируются. Так что выполняйте все своевременно, получайте ништяки и при этом становитесь сильнее. И может быть мы с вами увидимся на арене. А ссылочку оставлю на саму игру в описании. Свой также я оставлю в описании, напишу свой класс, если, конечно, я его еще правильно напишу. Ну и я думаю, это мечник. Ну, ближний и дальний бой. Я даже не знаю, как его назвать. Но я напишу свой ник и сервер, на котором я играю. А с вами был Forza. Всем всего хорошего. Играйте в хорошие игры. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свои любимые браузерные игры и не только, и может быть мы их в дальнейшем глянем. И также не забывайте ставить лайки. Всем всего хорошего.